шөжелер жүзімдер анын астындағылар жарық іздеп монтип кыйшая баштады шаар шартындара кирешели беле бизнес экенбиз ушул жака жыйырма тоннадай көң бастык жандыктар жесе жинди болуп калат экен ушундай протеин түшкөн акчасын аласыздар аягына чейин бизди көрүңүздөр аягында эң бир ишибиз бар акчасы да көп иш кылып сонун бар аягында көрүңүздөр дегустация кыла турган жүзүм алейкум, урматтуу туғандар мен қайрадан өзім жұмысшы орнымдамын мына бүгін ә, бір алты айдай уақыт өтті силерге қайра мен кабинетім қандай болып қалды көрсөтөйүн деп ә, бүгін уақыт эле <coughs> мына бірінші жаңалығым жүзімдер бұшайын деп қалды мінекей кәдімгідей су жүгіріп егер азыр силер жеп көруге мүмкіншілігіңер болғанда үзіп жедіріп көрсөтөт элем ә, жүзімдерім ұшыл мына мыналар да деп қалды мынаны күнде үйде келгендерге ол тигізіп атып мынакей жеп көрсең жеп көрсең деп атып ушып жанагындай дегустация кыла тұрған жүзім нарқа қарағанда мынау ширин екен жүзімдерді атай ушинтип шыпка кылып атам <coughs> анткени быйыл мынау күнөшканадагы өсүмдүктөр күйүп кетпесин деп шыптын үстүнө атайын боек бар экен мындай бир жылда жуула турган боек бар экен ошону чачтым эле өтө эле көлөкө болуп кетти да кээ бир өсүмдүктөр күндү жакшы көргөн өсүмдүктөр жакшы өсө албады ошондуктан быйыл мынандай жүзүмдүн өзүн эле өстүрүп көрөйүн дедим бул жерде бир аз чөжө багып көрөлү дедик биз жанагы айылда жөн эле чөжөлөрдү тоокту қой беріп қой тоқ өзімен өзі болып эле бір нерсени чокуп жүріп анан кейін өзі бір жерге бекітіп жұмыртқа тууп анан басып шығып анан колубузга киргенин кээде сойып жеп алабыз болбосо жұмыртқасын тапсақ жейбиз атайлап тоқ өстіру тоқ бағу бұл шаар шартында да кирешелүү эле бизнес экен мисалы үчүн бир жүз чөже баксаңыз бир сезондо жүздүн ну өлүп антип мынтип бир жыйырмасы кетсе сексенин бир жыл бір жыл 80-ін қаласаңыз жұмыртқа қаласаңыз жұма сайын ет өзгөчө егер де жақсы бақсаңыз мындай дары дәрмексіз экологиялық таза жақшы режимде бақсаңыз тоқ еті ең пайдалы етке кіреді қой етіне қарағанда тоқ еті тура тамақтану ә, тәртібінде бат ерген, денеге жақшы белок берген етке кіреді мына ушу бағып көрелі дедік бұл да жаңағы айылда жашап бизнес идея іздегендерге мына байқұш бадыраңдар уже қарыды орып та қалды мынау сүретші деген ушундай э, бір бактерия бар екен ошо түсті дарлаған уақытым жоқ бірақ үйдегілер мына ошол бир жөөктөн бир кеминде он банкадай бадыраң жабышты да тұздашты он банкада ошол эле бир он чакты көчөттөн тетиги коондой болуп кетиптир мына үзгөнгө убакыт да жок бой да жок мына буларды бүгүн эртең буюрса жаңыртабыз жаңы көчөт э, егіп койдук ошолорду эгебиз кудай буюрса мынау жерде жаңы бир дагы бир биздин мындай лабораториялык ишибиз өткөндө мен мына жерге кырк тонна ченеңиздер кырк тонна кык ушул жерге батты эмнеге бир беш жүз килограммдай оштон атай алдырып сөөлжан таштадым ушул жерге ох мынакей эмеси ысык дагы эле жанагы көңдүн эмеси табы кете элек мына сөөлжандар эмне үчүн сөөлжан билесиңерби вот кааласаңар ишенгиле кааласаңар Біз өзі өзү топудай болған бир айылдай елбіз. жана біз сырттан алып келип жейбиз жегенде де эмнени жейбиз десе бүт дары дармек менен өстүрүлгөндү багылганды жейбиз биздин күнөсканадан чыккан нерсенин баардыгы дары менен базарда жашыл болып тұрса эле бадырың деп жей берет экенбиз жок ал бадырың жашыл деген гана түсү болбосо калганы бүт дары бүт дары эптеп кирешеге кирсе болду а бул биогумус дары иштетпейт дары иштетүүнүн зарылчылыгы жок болуп калат экен верми вермикомпост деген сөлжандан кийинки қалған топурак укмуш азыр мен көрсөтүп берем мына мен күнөчканамдагы бұның атқарған ролдорун бир эки үч айдагы эле кылган жетишкендиктерин айтып берем мына ушуну ушул эле өстүрүп көрөлү дедик кийинчерээк кудай кааласа кимге зарыл болсо таратабыз беребиз сатабыз дегендей кеттик бул ушу быйылкы жаңылыктарымдан анан мынау жакта мына өзінен өзі шығып қалған помидорларда қандай сорт білмеймін деп егіп қойдым эле соның сорттары бар екен буга да сүрөтчү түшүп тұр бул дагы бакшы а мыногулар мына павловниялар мына бир жылда павловня үч метрге чейин өсөт экен десе мен кичине мындай күмөн санадым эле өзім өстүрүп көріп атам мына үч метрден да өттү менин күнөз канамдын шыбын тээп атат тээйтигинтип шыпты теуіп тұрады дальше қаяққа барамын деп кейбіреулер мүлтіп иіп иіліп қайра кетіп жатады ана мен өткенде не болады екен деп бір павловняны тақыр эле болбой мынау шыпты теуіп тұрып алды эле түбүнөн аралап салдым анан эмне болот экен деп түбүнөн араласам қайра эле чыгып атат жана мезгилине деле караган жок да ушундай ары жок жыгач экен ары жок дарак экен деп атам мынау жалбырагы караңыздар жарым метрге чейин жетет мына эки карыш ну жарым метрге чейин жетет мынау уй қой ешкі сымал жандықтар жесе жинді болып қалады екен ушундай протеин жана бізге күндө 5 мал аш бергенде болуп калат экен чыныгы протеин таптаза белок ә, кээ бирлер ушундан чай кылып да ичет экен вот мындан салат кылып ичет экен адамдарга эми биз ага үйрөнө элекпиз го ә, өзү да аябай ушундай бир сымбаттуу кооз дарак болот экен анан мендеги эмелери ә, мындай бутаксыз сорт z 95 бұтақсыз же тоқсан беш нөл төрт беле ошол эсимен чыгып калды ну бутаксыз сорт экен дарактар да өсүмдүктөр да адам сыяктуу эле жашоого умтулган бир зат болот экен ушу күн тийбесе мына ушинтип бияка ыктап кыйшайып жүрүп ушу өзүнүн аллахтан ала турган үлүшүн издеп алат экен да мына ушундай мынау солдордо кадимки эле үйгө огород огород кылып ушу узуну бир 20 жана курулуштан калган шипырларды аралап эле борт кылдым да жашык кылып жанагы күчтүү топурактан аралаштырып сабиз отурдук эле отургуздук эле ишенесиңер мына бир эки үч ушу үч эле сабиз ушул жерден кеминде бир эки үч кап сабиз алса болот экен мына бир солдон бир кап сабиз алса болот экен ишенесиңерби ишенбейсиңерби эгип көргүлө сабиздер кадимкидей эле кадимкидей эле мына ушундай болуп чоңоюп калды күндө үйдөгүлөр ушул бойдон деле алып жейт кыздарым ушул бойдон деле жууп витамин эч кандай дарысы жок табий өскөн сабиздер мына помидор эми нар жагында бул өзүнчө бир окуя кулпунай эктим быйыл ушундай кулпунай эктим анан жерге эмес жерге бирок мынтип үстүн спанбонд менен жаап койдум эмнеге кулпунай жерге тийсе чирип калат экен мына ушундай сорт алақандай алақандай өсеткен дамы да кудайга шүгүр быйыл көбөйтүрүп атам көчөтүн ушу алганда бир сатып алдым эле бір жыйырма отуз түп сатып алдык эле мына азыр алхамдулилля көбөйтүп мөмө бере баштады мына мурунттары чыгып бұл мындай анан лимондар мына лимондорду жана жандың астындагы биогумустан аралаштырдым топырағына қана не болады екен деп ішенесіңдер мынау э, күнәсханада біраз э, ысықта қиналғандай болды еле да анан бір кезде кетті анан кейін мынандай қочқыл жашыл болған жалбырақтарыменен кетті мен аябай қуандым а көрсе биогумуста шындығында күш бар екен дедім қараңыздар тим эле кулпуруп өсүп атат мөмөлөрүн да алып атат мына быйыл эми мен горшоктон быйыл жазда чыгарган үчүн бир аз эмерек алсызыраак но бирок мен жазга кудай буюрса түздүк түшім түшүм күтөм жерде бир нерсе бар силерге айтып бере мен ошол эле айткан бир метр жерге бир калп айтпасам отуздан ашык көчөттү тыгып салдым Қана кандай болот экен тыгыздыкта топырактын күчүн карап кой топырактын күчүн карап кой отузу тең өсүп атат бирок өскөндө да жанагы өскенге жетишпей жарылып кетип атат топырақтың күчүнөн ушунчалык күчтүү мен муну жарылганын ушундан деп ойлодум жердин күчүнөн көрүп койдум ушуну эгер кимдир бирөө башка себебин тапса жазып коюңуздар комментарийге балким мына биогумустун күчү калемпирлер адам бойга кетип атат сабактарында да күчтүү мына кадимки эле кашеки калемпир мен кадимки эле базардан сатып алган урук ушул эч кандай сортун деле билбейм кандай сорт мына ушулардын баардыгы ушу сөлжандын топурагы менен кетип аткандар дары куйбайбыз ошон үчүн дары куйбаганчы мындай вирус түшүп мунун да бир элдик методун табыш керек болады атат күл самын дагы бир нерселерди аралаштырып анан чатышат экен да буга ошону билгендер болсо аны да комментарийге жазып коюңуздар элдер колдонсун мындай жөнөкөй эле элдик ыкмалар барбы дарысы жок эле анан мына жерде дагы бир Э, мынау баклажан қараңыздар мен баклажанды бойын мындай чоң кетерін көрген емеспін қараң эле турат мына булар да ошо биогумустун күчү экен деп койдум аябай алып атат бир гана биогумусту мына бадыранга салган жокмун көрөйүнчү айырмасын дедим да ошо эки бадыраң биогумусту жок өсүп аткандыктан бир аз алсызыраак болуп батыраак ооруду калемпирлер гүлдөй баштады кээ бирлери мөмөлөй баштады шынын айтсам қалемпір жегендей болмадым ғой бірақ ашушы бар екен бұл қалемпірге э, қарағанда гүлге ұқсаған нәрсе екен мындай үйіңе қойып қойсаң біреулер келіп и мынау не бұл деп мындай қызыға тұрған нәрсе екен анан мынау жақта да шындай бір эксперимент қылып көрейін дедім жаңағы кореецтер бір бізге келіп теплица э, э, күнәсханада құлпынай отырғызышады екен да гидропоникада жана ар кандай э, аралашмаларда мен жөнөкөй эле биздин топуракта биогумусу жок жөнөкөй эле топуракта кулпунай кылып көрөйүн десем мынау топурактын күчү жетпей атат ошондуктан муну эрте бирси күн биогумус аралаштырып көрөбүз кандай болот экен кулпунайлар көрөбүз ну кээ бирлер мынтип эптеп жашап атат эптеп ну көпчүлүгү кыйналып калды кийинчерээк мен муну бир адамдарга бир кеңеш бере турган өзүнчө бир лаборатория болсун деп агростудия кылабыз дедик муну баардыгыңыздар билсеңиздер керек анан бул агростудияда ар түрдүү эксперименттерди биринчиси болуп ушу болду мына караңыздар биягы үч метр биягы эки метр болгон жерге эмне эксе болот а мындай жер ар бир кыргызда бар кабат үйдө жашаган кыргыздын да ушундай жери бар тагыраак айтканда эгер төртүнчү кабатта жашаса биринчи кабатта орус кемпирден сурап алса болот Муну жериңе мен быйыл эгейинчи деп караңыздар ушул жерге бир он чакты помидор бир жети сегиз түп райхан, э, калемпир жана болгарский и ашкабак эгип койдук и эки сол бадыраң ушул жерден бир үй бүлөгө жай бою күзгө чейин жете турган жашылша жеміс шығады екен шығады қышқа аш қалып қалса да болады егер мен мынау ең жалқо ең жалқо вариантын ектім да ашқабақ эч ешнәрсені талап қылбайды өсіп кете береді э, помидор деле аншалық анчалық деле эме емес бір үч айда мөмөге кирет болгону өз убагында берип туруш керек Э, азықтарды топыраққа мен айтқаным дары емес мынау э, табиғи азықтарды көң теге и ағарып тұрыш керек бүтіл өсімдіктер екі жолменен азықтанады тамырменен жана жалбырағыменен өзүңөр эле егіп өзүңөр эле жегіле деген ойды айтқым келген е э, мына этият кылып өтөсүңөр мына жерде бир иш кылганбыз мынау эки эмне деп коебуз эки чоң контейнер атай жасадым Шыл жаққа 20 тоннадай көң бастық. 20 тоннадай көң бастық. Бұйырса, ерте бір күн тегі сепаратор келсе, тияқтан еленген ә, э, сөз жандарды мынау шыл жаққа тұштап, жазға яқты бұшырайын деп атабыз. Ол емнеге? Э, менде бір дағым бір ой келді. Қырғызстан Қырғызстан гүлдердің өлкөсі болса болады гүл өстірсе болады қырғызстанда европа мамлекеттер бар голландия деген бар там қойшы қылып европада бір қатар өлкөлөр ушу гүл менен жашайды гүлдөн экономикасын көтөрөт кыргызстанда да гүл өстүрүүгө аябай сонун климат аябай сонун шарт бар кыргызстанда төрт мезгил бар гүл өстүрүү менен биз могу орта азияны жок дегенде жакын арада орта азияны алсак болот буга эмне негиз болду эмнеге муну айтып атам жөнөкөй эле мисалдан айтып атам Э, жанагы көчөт базарда бір эжеке менен сүйлөшүп калсам айтат быйыл мен бир жарым миллионға жақын түп бир жарым миллион түпке жақын бөлме гүлдөрүн саттым дейді каяка саттыңыз тажикстанга кетті түркмөнстанга кетті дейді қазақстанға кетті россияга да кетті дейді мен башында жанагы биз эми айылдык психологиябызда кичинекей эле нерсени жүре жүрө беребиз масштабты карап кой бир жарым миллион түпкө жакын бөлмө гүл эмнеге муну элге жайбайбыз неге елдер гүл бизнес қылса болбайды деп ушуну қылып көрөлү дедім муну да силерге үйрөтөбүз анткени қараңыздар мен сұраштырсам мына гүл менен гүл секретін айтпайт экен эч кимге өзгөчө бизде орустар айтпайды айтпайт эми алардан чыкпайт эчтеке айтпайт а вот да гүл менен иштегендер эмне кантип эгип қайға сатып жатасың клиентті жерден тауып жатасың деп сұрасаң дүм дүм дүм дүм ештеңені айтпайды ошо бүт дүниенің кардарлары алардан гана алыш керек да кызганат экен анан ушуну мен быйыл өзүм да гүлөстүрүп көрөйүн деп атам аллах насып этсе анан сырын баардыгыңарга ачып берем элдин баардыгына баардыгына дегенибиз кандай гүл өстүрөм дегендер келсин көрсөтөбүз мына мындай кылып өстүрсөң болот экен деп эми биз башында ода кылган жарыябыз ушул жерде биз агростудия кылабыз дедик агростудия эмне өзү агростудия ушул жерде бүт <coughs> бадыраңды кандай эгиш керек сабизди кандай отургузуш керек помидорду кандай теректи кандай талды кандай тоокту кандай койчу ушу айыл чарбасында эмне болсо баардыгын ушул жерден адистери келип үйрөтөт көрсөтөт деген максатта ушуну куруп атабыз бүтөйүн деп калдык кудай буюрса мына жарыктарын да коюп чыгып эми адис проблема туугандар сондықтан мен сіздерге жария қыламын Адистер ким помидорды нөлден бастап базарға шейін айтып бере алса келіңіздер ким бадыраңды урукту отырғызғаннан бастап мына мен отырғызған ұрықты Ошондан баштап базарға чейин ушу кырк күндүн ичинде бадыраң жетилет ошо эмне иштерди кылыш керек топуракка ачык топуракка эккенде эмнелер бар күнесханаға еккенде нелер бар кім білсе келіңіздер капустаны еккенді білгендер келіңіздер жүзім алма бақ Күнесхана топырақтан баштап күнесхананы топырақтан баштап қандай құрыш керек кленкаменен қандай қылады жөнөкөйле үйде бар нәрсемен қандай қылады екі метрге төрт метрге білгендердің бардығын мен шақырам байланышқа шығыңыздар келіңіздер и білесіңдер біз бұны бекер емес елдер Бізден сұранады. Мына игілік академиясы деген біздің тренинг борборымыз бар ғой. Шу агросектордағыларға қантип мал бақса болады, айылда қандай бизнес қылса болады, ә, э, малдың етін жаққа барып сатабыз, ешкінің сүтін жаққа сатабыз, қантебіз. Қойшы, айылда ішкерлік қылайын десе, чегінен шыға албай жатады да. Ошолорго айылға атай біз ұшы долбоорду аштық. Айыл еліне ушу агро э, тренингтерді қылып берели деп. ошого адистер керек. Жана мұны елдер сатып алуға даяр сатып алуға даяр бұл программаларды келіңіздер біздің студияда тартабыз егер де істейіңіздер шын болса егер де ошол нерседе өзүңөр пайда көріп, тажрыйбаңыздар бар болса, ә, методологиясын үйретіп береміз қантип тренинг өткөндү өтүңүздөр да ақшасын алыңыздар де пайда көрсін. Қазір, біз қырғызстанымызды жөн эле монтип пөпөлөп көтөрүп ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар болгону өзүбүздөгү баалуулуктарды чыгарганды үйрөнүшүбүз керек а муну биз бири бирибизге бирибиз жетелешип кел тур колуңа мынау келет эй мындай кылбайлы деп бири бирибиз тургузсак эле туруп кетебиз туугандар ошол аракеттердин бири ушул анда эгер мен айтып аткан нерселер силерге кызык жана пайдалуу болгон болсо мындан ары да ушундай маалыматтарды алып турууну кааласаңыз менин каналыма жазылып коюңуз коңгуроону басып коюңуз мыктыбек эмне чыгарып аткан болсо силерге барып турат эй мыктыбек дагы мындай материал чыгарды деп азырынча мен кабинетимен берилген есепчет ушул кабыл алып коюңуздар саламу алейкум